აი აი ბებო როგ გეუბნება კონსტიტუცია მიმუშავოსო და აბა რამდენს გვახსენდება ხოლმე კონსტიტუცია რომ მნიშვნელოვანია ეგ არის ძალიან სერიოზული ამბავი კონსტიტუცია დაგვახიეს თავზე ამათ 2004 წელს და მე რე აი რა აქ ცხოვრება სორი ბრძანდები სორი ბრძანდები